ए तो थोड़ा इधर हो ना लाओ मैं आपका फोटो खींच देता हूँ तुम छोटे छोटे लोग आगे आ जाओ नहीं दिख रहा आपका <laughs> बाल अच्छा नहीं दिख रहा oh, no. थोड़ा ओली लग रहा है <laughs> ज्यादा व्हाइट हो गया थोड़ा काला करना पड़ेगा और थोड़ा एक मिनट Oh no! Ready?